La barboulette, Boulette, elle est juste derrière le pied, il m'a tiré dans la cheville. comme moi. Alors, Abou euh, ça, euh, ah, ça va, il veut partir maintenant. Tu restes Ok, je vais aller avec lui. Si tu veux rester, après lui, à la boîte,